烘厚咗之後咧，冇其他冷卻，盡量烘厚咗之後，但啊五分鐘就夠啦，或者啊三五分鐘都夠啦。咁然後你拿出嚟嘅時候，為什麼呢度蠻重要啦？我要提你們啦，因為別啲東西就不一樣嘅，呢種東西就蠻重要嘅。啊，因為呢個糯米糕咧，它當它啊當它淋料咗之後咧，所以你。 热一点，拿出来，嗱，你看它很有保障。为什么要这样做？就是因为它要保持它，唔好给它蔫了。它一冷呢，它就会变蔫噶啦。蔫了嘅东西呢，并且你很难弄啊。所以你趁它的热，啊，嘅热力，哎呦，哇，很好。就是因为我用这个方法。 利用它的热力，因为它软啊嘛，如果你唔够热嘅，它，它很难做出，啊软软出来嘅，所以它够热啊嘛嗱，你看很容易，很容易，你看，就是呢个方法。为什么我坚持重复告诉你？就是因为咧，我发展呢个蛮重要，因为增加咁多微糕咧，因为我上次没有睇你们嘅，连我自己都收不了。 即係有時做幾兩日餐咧，就是想一想班法做到最後嘅，所以我就想同呢種我都係最近發性嘅，而且我未又想到嘞，後嚟我就想到屋企，因為呢種咧啊係寒嘅東西，你要啊趁它很熱啊，它容易分解，容易溶晒奶。如果你等它能量很久，這個並唔夠熱，咁啊你拿出嚟嘅時候咧，它。 它的粉啊很硬啊，你很难弄的啊要烘多一次也麻烦嘛，所以我就是懒多人用懒多的方法告诉你了啦嗱， <laughs> 我我我唔系吃汤，唔系吃模子，我是吃花生，嗱就是这么简单，那怎么怎么好呢？就是利用它很热很热，它就容易啦，将它。 弄到樣樣，唔係等一聲你就哎呀諗乒乓，呢個模子怎麼應很難弄呢？就是呢樣嘢一種方法。如果你弄錯了個步驟咧，也不行咧，那隻手弄都不敢弄，因為太過熱啦。所以用呢個方法，用用呢模子啊，要熱啦，要控候大概五分鐘、三分鐘，唔好五分鐘，三分鐘就夠啦。啊，咁啊，然後將它咧啊，趁它沒有。 冷了，它很热，难道只手都不肯接触的？因为它太热，所以容易将模子花生糕每每每一个花生咁样打在里面啊！你看， <laughs> 就是因为模子一花生完全粘在一起，如果它腌了嘅模子咧，个粉咧很难将啲花生逼进去嘅，很腌嘅。 所以你重新烘嗰个饼，最里面烘也很麻烦，所以我们尽量呢，将它，啊，将你，它很热嗱，那个只手。 日日唔敢摸，一太過热啦。上次咪又做乜嘢啦？好好多啦，所以就是用呢个方法嗱，我弄得很漂亮啊！我告訴你，所以呢樣呢，即係萬重要，因為上次没有睇你们啦，上次我睇你都係我自己錯了，以為真係等很久，後來嗰個病我殺住不太记得，但係等一下癢了啦，很難弄啊！一即係我们每樣東西有它的真正嘅方法嘅，所以我就告訴你要醒它，看後。 幾分鐘，一分鐘、兩分鐘啊，五分鐘也好，冇怎麼嚼，給它盡量醃。嗱，你看，好美啦，好美啦。嗱，你看，盡量弄弄到它完全將佢摸住，將啲飯連在一起才成功嘅。如果你唔係點做咧，不是點做，不成功啊。為什麼？嗰種粉應料很難將花生碎將。 粘米粉、溜米粉、糯米粉粘咗一次，因為當它溶咗咗之後咧，淋卻咗咗之後，嗰嚿粉咧就很煙噶啦，啊，很難將啲啊花生碎將摸時湯圓啊嗰種糯米粉擰咗一次嘅。所以你看，很專業噶，用呢個方法很專業噶。如果我唔係這樣，真係難，大家有嘢控咗一次噶啦，所以。 我问你，我要唔要舔你们呢？哎呀，酸病啦， <laughs> 呢样蛮重要，即系我我坚次咗为什么做呢两个视频？呢个视频告诉你呢，只系告诉你，也是系摸住，只不过它嘅重要嘅全部舔你们啦。嗱，你睇，真系好味噶，你睇，我再低沙更好，不过低沙不好啦，很 <laughs> 难看。我想坚持，哎呀，好啦，随便啦，给你们做啊，看得清楚一点啦，吓，点人看啦吓，很好，嗱，你看。 咁啊，然后啦，啊，你看，很均匀嘅，啊，很均匀嘅，嗱，我唔浪费时间啦，嗱，你中意整多么碎也好，什么都好啊，就用呢个方法嚟做，吓，你等一先，我仲要整嘅啫， <laughs> 嗱，你看，你看，嗱，嗱粘得很稳吓，啊，如果你淋料咗之后咧，啲花生粘不到咁多米粉，就吃起来不好吃啊，所以你用呢个方法应该系很成功嘅，祝你们成功，拜拜。